تو تو همینطور همچنین زیاد بیش از اندازه تو me too me too می یعنی مرا من تو یعنی همچنین می تو یعنی من هم همینطور همچنین می تو می تو Do not eat too much. Don't eat too much. Do not eat یعنی نخور. Eat یعنی خوردن. Do not فعل کمکی به علاوه not برای منفی کردن اومده. Do not eat یعنی نخور. Too much یعنی بسیار زیاد بیش از اندازه. Much یعنی زیاد بسیار. Too much یعنی بیش از اندازه. Don't eat too much. زیاد نخور. بیش از اندازه نخور. Don't eat too much. Don't eat too much.